前不久，美国印太司令部司令戴维森在美国国会众议院军事委员会听证会上称，中国大陆正加速挑战美国的全球领导地位，台湾是大陆实现野心的目标之一。预期大陆可能提前武统，在六年内收复台湾。他还呼吁拜登政府要持续加大对台售武力度，并在关键时刻出兵协防台湾，以迫使中国大陆放弃使用武力。必须指出的是，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。 这是历史和法理事实，更是国际社会的普遍共识。台湾问题是两岸中国人之间的事情，只有两岸中国人才能解决，任何第三方势力都无权进行干涉。美国虽然不断加大以台制华的力度，但由于台湾自身分量优先，其在美国国家利益排序中的地位并没有得到实质性提升，算不上那种美国可以为之而战的生死攸关利益。 更不值得美国赌上国运而与中国彻底摊牌，所以美国所谓协防台湾，只不过是为兜售二流武器装备、谋取直接的经济利益而已。此外，美国还有让两岸继续保持分治的局面、迟滞中华民族复兴的进程的企图。有台湾媒体评论称，如果台湾当局认为美国会为台湾冲锋陷阵，甚至是流血牺牲的话，那就大错特错了。美国只是在利用台湾牵制大陆。 说到底，台湾只是一颗棋子。如果台湾当局继续执迷不悟，幻想联美抗陆，甚至是以武拒统，极有可能引爆战争。该媒体分析称，美国实力正在快速衰落，国际秩序已经不再由美国主导，诸多国际事务也不是美国一家说的算。台湾当局继续挑战一中原则底线，极有可能引爆战争，并最终被美国彻底抛弃。有英国学者也指出。 美国一直在打台湾牌，出台了一系列的涉台法案，这让台湾当局有一种大树底下好乘凉的错觉，并加强与美国的各种官方合作。近日，美台签署了海巡合作备忘录，美国驻帕劳大使还随着帕劳总统一起赴台，这都是用行动表明美国支持台湾当局拓展国际空间的承诺，坚如磐石。 然而，台湾当局只看到了美国对台湾的重视，却没有意识到这种准军事与外交合作将给台湾带来灾难性的后果。以中国大陆的实力，绝不会允许台湾从中国分裂出去。事实上，在台湾问题上，美国明显投鼠忌器，其一面期待从中国的经济发展中获益，以巩固世界霸主之位；另一面不断在台湾寻衅滋事，意图挑战大陆底线，迫使中国乖乖就范。 曾几何时，美国惯用此举，并取得了一定的效果，但现在完全行不通了。进一步来说，中国在台湾已经具备了足够的区域拒止反介入能力，中国不惧任何威胁与讹诈，美国动辄耀武扬威对华施压的日子已经一去不复返了。此外，在事关台湾问题上，拜登可参照英国曾经的下场。一九五六年，埃及内部掀起轰轰烈烈的独立运动。 英军因镇压不利，开始退守苏伊士运河。按照英国的想法，只要控制住苏伊士运河，伦敦就可以保全在地中海和非洲的利益。但就在英国遇到大麻烦时，美国却与苏联联手做局，一个公开为埃及政府站台，一个暗地里分化英法联盟。英国很快就陷入到了破鼓众人锤，墙倒众人推的境地，从此沦为世界二流国家。现在，中美博弈的力量对比已经基本持平。 而对于在朝鲜战场上较量过的强劲对手，美军从来没有打赢的把握，且没有任何国家公开支持美国与中国摊牌。所以，如果局势失控，拜登政府出兵协防台湾，不仅无法阻止大陆收复台湾，而且美国国运也会急速衰落，百年霸权基业将彻底崩溃。